para trabajar conmigo necesitáis, manejar bien el machete. Con el machete nunca, nunca eh, os pasará nada. Si lo sabéis manejar bien, buen zamugazo aquí en el cuello y todos... ¿De acuerdo? Así podremos ser hombres de verdad. Hombre, claro, si no, no seréis nunca nada. Sujétalo fuerte, fuerte en la mano. Fuerte. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Esto no es una espada, no, no, no. Esto no es una espada, esto es un machete. Hay que darlo. ¡Fuerte golpe! ¡Fuerte golpe! Perdone, maestro. ¡Fuerte golpe! Eh, no hay que hacer tontadas, no, no. ¡Fuerte golpe! Sin vacilar. Pues ya está, ya está. Os voy a enseñar cómo se maneja un buen fusil. ¿eh? El fusil ¿eh? se carga, ¿eh? se mete la bala, se vuelve a cerrar con decisión. Una vez que está bien cargado, hay que ponerlo en el hombro y apoyarlo fuerte al hombro, fuerte. Y mirar con el ojo este cerrado y con este abierto, mirando por la línea del caño y la punta del caño que esté al que queréis meterle bala. Y entonces disparáis. Toma, prueba. Es como una mujer guapísima. Cuidado, no apuntes. Cuando está cargada, el caño siempre para arriba. Y luego ya cuando veáis, cuando veáis a trabajos Mm, eh, como si fuera un poco más secretos, tenéis que llevar un arma corta, ¿eh? escondida. Y entonces metís la bala, cerráis, apuntáis, cogerla con las dos manos, siempre con las dos manos, ¿eh? porque es un arma de mucha precisión. y le dais, seguro que cae fulminado. Con las dos manos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Vais aprendiendo rápido, vais a ganar mucha plata. Haríamos todo por el dinero, señor. Bueno. Llevamos cinco años sin poder beber nada ni comer nada. Bueno, pues entonces vais a trabajar conmigo. Sí, señor. Vais a trabajar duro, ¿eh? No, no, no vais a tener el dinero gratis. Vais a tener que sudarlo, ¿eh? Nunca le traicionaremos, señor. Siempre seremos fieles a usted. Tener en cuenta que tengo una bala para cada uno. Si algún día me traicionáis, una bala para cada uno será vuestro destino. Os lo advierto. Nunca, nunca me hagáis una mala pasada. ¿Lo habéis entendido? Sí, señor. Don Enrique. Dígame usted. Y a mi compañero le tenemos que dar una noticia. De que el business, como dicen los americanos, ya no funciona muy bien en este cartel. Ah. Hemos recibido una oferta de unos gringos, unos gringos locos. Y ellos sí que nos van a pagar mejor y tratar mejor que lo que nos da usted. Es que no tenéis bastante con nada. ¿Qué es lo que queréis? Queremos que nos trates mejor y que nos pagues mejor. Con bala os voy a tratar yo a vosotros. Con bala. Creo que vas a preferir plomo que que nos quedemos. Eso habrá que verlo. Y en el momento que me hagáis una picia, os meto cuatro balas a cada uno. ¿Una picia? Te vamos a meter dos balas en la tripa y un puñetazo en la cara. ¡Nos pillamos ya! Y os esconderos, Y os esconderos porque donde os escondáis os buscaré. Y os meteremos cuatro balas. Cuatro balas. Dos a ti, dos a ti. Cabrones, que cuanto más os dan, más queréis. Voy a ver si entierro el sobre aquí en la tumba para que estos cabrones no me lo encuentren. Aquí en la tumba del Alfredo estará estará seguro, seguro, seguro que está seguro. <laughs> enterrar el sobre aquí, que estos cabrones no lo encontrarán en la tumba del Alfredo. Alfredo, cuídame el sobre. Si viene alguien a robarlo, le das con la pala a los sesos. Esto es. Gracias. Vámonos ya de aquí y rápido. uh, the Romans. estos cabrones que me han robado. Comida para los osos. Comida para los osos. ¡Hala! Que se vaya nada con los osos. calor, ¿eh? Y que lo Vamos a tener que quedarnos aquí al menos dos noches. Que si no, esos cabrones nos cogerán, ¿eh? Bueno, ten cuidado con los putos osos, ¿eh? a tener que hacer una llamada a una poli de los Estados Unidos. Ella no se Hey, it's me, McNamara. Yeah, it's me, Francisco. As you know me, yes. We're gonna need your help. For what? We want to kill this motherfucker and take all this business. Have you got Don Enrique's envelope? we have something from him. It's very valuable for him. Yeah, yeah, all right, yeah. We can see you in El Paso, 11 p.m. if you want. We'll meet at the same place, usual. You be there on time, you hear me? No problem. See you, okay? Gotcha. Fucking Spix Mexican. I'm gonna screw you over and end with all of you fucking Mexicans. a hablar con esa agrega a los federales. Está dispuesta a ayudarnos, pero quiere dinero. Le ha dicho que claro que sí. Pero cuando tendremos esa cosa tan valiosa de ese hijo de puta y creerá que se la vamos a dar, ¡pa! ¡pa! en su puta cara. Ahí las has dado. La mataremos con sangre fría como a todos los del cartel de la muerte. Vámonos. Zacatecas, procedente de Chihuahua, llevan las ruedas del carro repletas de hierba mala, eran Emilio Varela. Y Camelia la Tejana pasaron por San Clemente, disparó la emigración, despidió sus documentos, le dijo de dónde son, ella era de San Antonio. Una hembra de corazón. Una hembra si quiere un hombre por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado. Si es hembra se siente viva, la mujer y el contrabando. Son cosas incompartidas. A Los Ángeles llegaron, a Hollywood y se pasaron en un viejo no oscuro, las cuatro llantas cambiaron, allí vendieron la hierba. Y allí también les pagaron. Emilio dice a Camelia, Hoy te das por despedida con la parte que te toca. Tú puedes rehacer tu vida, yo me voy para San Francisco. Con la dueña de mi vida. Sonaron cuatro balazos Camelia Emilio mataba, la policía solo halló una pistola tirada del dinero y de Camelia. Nunca más se supo nada look at it. Fucking Mexicans. I say you left check chicken his own fucking business. I gotta check you, everything. I'm gonna kill you, I say. You fucking you don't check it. Don't check it. Yes, I will. It's not your fucking business. It is my fucking business. You just have to give it to the Nazis. Do you understand it? You big fucking Mexicans. I'll check it if I wanna. fucking gringa gonna kill you! You understand that fucking gringa? Killer! Fucking Mexican. Bueno, él nos hará muerto con una buena gringa. La mataremos a nuestra madre y que nos haga unos buenos tacos. Ahora vamos a ir a dar este paquete a los nazis antes de que llegue Don Enrique, ¿vale? cabrón de don Enrique que nunca nos dejó. Lo único que me gustaría es matarlo antes de irme, tío. Quiero mi paga. Nos iremos de este país. Rápido. Y con todo el dinero que nos habremos hecho con este puto sobre, Pagaremos a un puto sicario para que se cargue don Enrique.